burazi tu je sa mnom on. Ljudi, počeo sam rasvetu do kraja, ali ne može da se upari s ovim ljudi. Upalio sam. Upalio sam ljudi. 3.32. Ok, ljudi, 3.32. Ok, čuje se tamo te testera i plač deteta ljudi. I neko gađa kamenjem. Oh my god, ljudi, nemoj da proverimo, nema, uroše. Ljudi, 3.32. Neko se čuje plač dete. Majko mila, ču se plač deteta. Idu pičku materinu. Idu pičku materinu. Idu pičku materinu, znaš ti? Idu u kurac. Kako gram da reži ljudi? Kao što sam i mislio ljudi. Okej okay, ljudi, pobegli smo. Pobegli smo ljudi. 3.33. Idemo ponovo tamo. Idemo ponovo tamo. Ljudi, znači, konstantno se čuje plač deteta. I ne, nešto, motorne testere plać deteta. I šta je ovo? Ako niste, obavezno pogledajte. Prvi deo, ovo je drugi deo. Treći deo ćemo izbaciti. Idemo pičku materinu, znaš? Ma jebi se, zjebi. Nema šanse. Nema šanse, buras. Čak volim dodatne blice. Okej, ljudi. Znači, nema šanse, ja tamo idem. Kurac. Za jebi. da se vidim u kameri, šta se... Zajebi, buras. Ajmo. Jeba. Beži, beži, beži. Ljudi. 33, 33, 4 večer. Neredeyse bir pilota hizmete sokuyorsunuz. Kulağını mücadele saat. Bilmiyorum.